kemarin engkau masih ada di sini Bersamaku menikmati rasa ini Berharap semua takkan pernah berakhir Bersamamu bersamamu tenang kau di sana Kemarin dunia terlihat sangat indah Dan denganmu merasakan ini semua Melewati kau